Thank you. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, dah lama tak jumpa kan meja yang ni. So, hari ni kita uh, buat balik unbox di office saya. So, unbox hari ni special sikit. So, saya tunjukkan itemnya dulu. Ah, eh, balik. <laughs> ah, sekali lagi. Ha, ah, ini produknya apa? Alright, produk ni uh, lampu suluh lah. Lampu suluh yang khas untuk... Um, pistol, bukan pistol lah untuk senjata yang jenis panjang lah AR. Tapi memang anda semua tahu kan, kita di sini memang menceritakan pasal gel blaster ah. So yang ni anda nak pakai untuk senjata betul pun boleh, anda nak pakai untuk um, nerf pun boleh, untuk blaster pun boleh, untuk airsoft pun boleh. Memang boleh. Dan produk ni daripada Olight ah. So nama model Odin, okey, Olight Odin. Terima kasih kepada Olight kerana ini adalah produk yang diberikan uh, cast oleh Olight, So dia beri kepada Sean lah untuk diminta reviewkannya. So ini bukan produk yang baru sebab produk ni sudah dilancarkan beberapa bulan lepas tetapi sempena mereka ada flash sales untuk Christmas yang akan datang. So mereka hantar barang ni untuk saya buatkan review dan lepas tu adalah promotion sikit nanti anda boleh tengok di bahagian description ya. So promotionnya apa semua ada ditulis di sana. Dan kalau anda membeli menggunakan link affiliate yang ada di bawah tu, uh, sedikit sebanyaklah uh, mereka akan memberikan sedikit uh, sumbangan lah kepada kami kalau anda beli menggunakan uh, affiliate tersebut ya. Alright, sebagai uh, support lah, tanda support anda kepada kita punya channel sikit. Anda beli barang yang bagus dan anda juga bolehlah uh, consider derma sikit kepada kami. Tapi apapun, uh, jom kita lihat secara cepat apa yang uh, ada pada dalam box ni Memang ini adalah Olight uh, So dia punya design Odin yang ni memang best lah Sebab dia punya lumen ha, Ni lumen Lumen boleh sampai 2000 lumen Dengan dia punya throw sampai 300 meter ya Okay So kita uh, secara ringkas Kita nak tengok unbox ni secara cepat Tetapi nanti Ha, kita nak lihat slow-slow dia punya uh, testing So kalau anda nak baca, anda uh, pauskan lah yang dia punya ini anda untuk baca so dia punya description semua di sini features dia di sini anda juga boleh pausekan dia dan dia punya spek kalau anda nak lihat secara uh, detail ataupun nak baca slow-slow anda boleh baca lah so yang penting saya nak mentionkan sikit kat sini so dia disebabkan kalau dia boost full power dia boleh pergi sampai ke 2000 lumen so memang kuat tu so kalau dalam 2000 lumen so masa dia 2 minit Lepas tu selepas 2 minit dia akan drop kepada 1000 lumen 9 minit Lepas tu dia akan drop lagi kepada 760 lumen uh, ah, 125 minit Lepas tu 3, uh, 300 lumen Itu yang normal lah Kalau anda pakai saja low Artinya trigger 300 lumen saja Dia boleh tahan sampai 8 jam lah Alright dan dia punya distance memang kalau high sampai 2000 lumen boleh sampai 300 meter kalau low 118 meter lah so uh, ini yang kita akan test uh, selepas ini so ini dia Impact ha, Dia tulis impact kan Artinya hentakan dia 1.5 meter Dia kata dia boleh drop lah Artinya dia boleh drop 1.5 meter pun tak ada masalah Tapi memang kita akan try Untuk buat testing nanti Yang lebih daripada 1.5 meter lah ha, Kita dera dia sikit lah Kita dera dia <laughs> ha, Dan waterproof ha, Okay yang ini waterproof lah Dia bukan weatherproof Kalau weatherproof dia kena hujan Okay ini waterproof Memang boleh masuk dalam air IPX8 IPX8 ini bermaksud dia boleh lebih daripada 1.5 meter dan artinya anda jatuh ke dalam air yang lebih daripada 1.5 meter memang tak ada masalah lebih tapi selebih mana ha, itu tak pastilah so kita juga akan test yang ni nanti waterproof dan ini dia punya spek lah artinya dia panjang berapa berat berapa ha, semua tu ok so memang produk daripada China memang daripada China OLED yang ni so sekarang kita unbox dia ya Jom kita lihat apa yang ada pada kotak dulu. Okey, cantik dia punya kotak. Dan di sini dia siap ada tulis warranty 5 tahun lah. Eh. 5 tahun. Ada apa-apa anda contact dia. Alright. Jom kita buka. Ha, dia ada macam magnetic-magnetic sikit. Ha, tengok dia lekat lekat magnetic sikit. Ha, buka. Oh, dia ada greeting sikit lah. greeting. Terima kasih lah kerana menjadi sebahagian daripada All Light Family lah kalau anda beli barang ni. Okay. Dan ni ada dia ajar sikit lah. Ini consider user menu. Dia ada sikit macam mana nak buka dia punya cap uh, lepas tu dia punya mount dan uh, dia punya tail cap ni lah dia punya switch right kita buka jom okey ha pandangan pertama ni lah Odin lah O like Odin okey so okey keluarkan ni dia satu pack ni nanti kita tengok apa ada di dalam ini kita keluarkan yang ni dulu okey right so ni memang uh, Odin Olight lah kita panggil Odin lah. Ha. ha, dia datang sekali dengan ini Picatinny Mount. Ha, ni dia punya uh, mounting lah ni. Okay. Lepas tu kita buka yang ni dulu. Apa ni? Uh, okay, dia ada dua skru untuk anda ganti. Lepas tu ada Allen key satu. Okay, ada ah ini magnetic USB charger. Lah. Ini magnetic kan nanti saya tunjuk. Lepas tu ada apa lagi? Ha, ini dia. Satu lagi ada ini. Ha, ini tail cap. Artinya dia boleh cap kepada sini. Nampak? Dia boleh cap kepada sini. Dia magnetik lah. Nampak? Dia magnet lah. Ha. Dan kalau anda buat macam ni, memang dia boleh tarik lah. So, kalau anda nak perketatkan dia di sini. Ha, nampak? Ini sekarang masih boleh tarik. Kalau anda nak dia lock, anda push. Nampak? Push. Tolak saja dah. Tak boleh dah. Tak boleh tarik dah. Ha, kalau nak keluarkan dia, tarik ni ke belakang dulu. Ha, macam ni. Artinya ni kena ha, macam ni. Nampak? Ha, ni dia lock, ini dia pull untuk unlockkan dia. Ha, sebab di dalam ni dia ada bearing-bearing sikit. Nampak? Ha, bearing. Bearing ni lah yang lockkan dia pada position. Ha. Okay. So, ini dia tail cap. Ini dia punya tail switch. Artinya echo lah. Saya suka panggil ni uh, tikus lah. <laughs> Tikus-tikus. echo tikus. So, nak tekan, uh, dia akan nyala. Alright, so tak ada apa lagi di sini ha, ada. Ada dia punya ni cable tie 2. Lepas tu dia punya user menu lah. User menu ah. Okay So kita lihat secara cepat. Ini kita letak tepi lah semua ni eh. Tak sini saja. Okay Kita lihat ini dulu. So ini uh, dia punya mounting ni boleh buka. Ini dia ada lock dengan dia ada unlock lah. So kita macam ni dan dia boleh tekan. Nampak? Dia boleh tekan. Tekan je anda boleh slide dia keluar. Ha. Dia ada dua bahagian. Eh. Satu anda boleh slide kepada bahagian sini. Ataupun anda nak slide dia pada bahagian sini. Pada atas ni. Kedudukan macam ni. Sekejap. Ah ha, macam ni. Artinya kalau anda letak pada rail. Rail. Anda boleh letak pada bahagian tepi ataupun bahagian atas. Ini nanti saya tunjuk pada blaster lah. Saya pasang kat blaster ya. Alright. So ini dia. Odin Olight ke. Eh. Ha. Berat juga di tangan. Ha ni lampu depan. Ha. Nanti kita test. Eh, tak boleh lagi. Ha, mungkin ha, ni ni ni. Buka. Ha, siap dia ada osil, osil semua. So osil, osil semua ni memang boleh artinya dia memang kalis air lah. So keluarkan yang ni sebab dia tahan bateri dia. Ha, sebelum tu kita tengok bateri dia. Oh, battery sampai 5000 mAh ya. Eh. 3.4 watt so charging dia memang gunakan ini. Okay, ini memang battery khas lah yang customised daripada mereka. Kalau anda nak beli kat luar memang tak dapat lah, anda kena beli daripada dia saja. Okay. Alright, so tekan dia di sini. Ah, ha, nampak? Ini adalah uh, normal 300 lumen. Kalau nak powerkan dia, ha nampak? Ooh, ini 2000. Tapi dia rasa bergegar, dia ada vibrate sikit, vibrate. Sebabnya apa? Sistem dia ni kalau dah low power, dia akan vibrate lah. Dia akan vibrate. Okay, saya akan full chargekan dia dulu. Lepas tu saya tunjukkan dengan lebih lanjut. Alright, charging dia mudah saja. So, apa-apa USB, anda boleh masukkan uh, USB yang ni. So, dia boleh support sampai ke 2M lah, 2A. Okay dah charge dah masukkan uh, charger anda macam ni saja sebab ni pun magnetik ya nampak dia pun magnet macam tail cap tadi anda charge saja dan bahagian sini anda lihat kalau dia mula-mula charge tu dia akan berwarna merah dan kalau dia dah full dia akan berwarna hijau okey dah full tu anda boleh keluarkan dia lah so ni mudahlah untuk anda charge ya a few moments later Okay, so saya dah full charge ini saya dah letakkan uh, Odin Olight ni pada saya punya HK ni blaster HK ya so di bahagian sini anda cuma perlu bukakan dua skru kecil yang ni dan pasanglah pada pickhand tini anda tini rail anda lah dan di sini dia ada selection dia ada lock dan ada unlock dengan lock kan kalau dah masuk anda cuma perlu tekan dan putar saja dia sudah lock kalau anda nak releasekan dia cuma macam ni dah unlock lepas tu anda tekan ni boleh tekan lah ha, tekan saja anda boleh slide dia keluar ha, nak masukkan dia Ha, dengar bunyi tu, dah tap lockkan dia. So, dia akan ketat lah. Okay. Dan sekarang saya nak tunjukkan cara nak pasangkan yang ni. Ha, tail switch ni. So, dia memang belakang dia ni memang agak lembut lah. Ni dia plastik. Dia lembut. Anda cuma perlu clip in saja. Okay. Contoh, sebelah sini lah. Clip in saja. Nampak? Anda tolak saja. Okay ha, clip in macam ni saja. So dia dah ketat lah Saya suka di sebelah kanan Sebab uh, ibu jari ni dia boleh tekan kan Mana-mana saja anda sentuh dia akan menyala So ni bahagian belakang ni Anda cuma perlu pasang kepada Dia punya magnetik yang ni saja. Kalau anda pasang macam ni saja Dia boleh buka lagi Kalau anda nak lockkan dia Anda cuma tolakkan ni ke depan Ha nampak Ni boleh main-main sikit ha, Dia lock Ni dah lock ah. Kalau anda nak bukakan dia Macam tadi Ni ha, Nampak boleh buka. Kalau macam ni, tak boleh buka. So, dengan tail switch yang ni, anda tekan saja dia akan menyala. Dan ini memang 2000 lumen terus. Okay. Kalau anda tekan macam ni, dia akan menyala. Hold. Kalau anda nak dia, uh, artinya anda tekan saja. Ha, macam ni anda hold. Anda lepas, dia off. Anda hold. Anda lepas, dia off. Kalau anda tekan saja direct, dia akan terus on. Dia takkan off lagi. Ha, artinya dia ada dua selection di situ lah. Okay. Okay. So Odin Olight ni sebenarnya dia ada dua ah, dua dua power lah ataupun dua selection lah yang kita boleh katakan. Okay. Kalau anda tekan dia half, half, anda tekan dia slow lah half saja, jangan sampai habis, half saja. Ha, ini 300 lumen. Kalau anda nak dia boost full power 2000 lumen, anda kena press dalam sikit. Ha, nampak? Dia terus ini 2000 lumen eh. Kalau nak off, tekan sekali lagi. Ha, macam tu. So lampu ni memang gila. Eh. So kalau yang ni half saja artinya 300 lumen. Kalau nak full ha macam ni. Nampak tak beza dia? Alright. Ini 300, ini full. Ha. Alright. So sekarang dah sampai waktu yang kita nanti-nantikan kan. So kita akan test dia punya um, keterangan pada waktu malam. Lepas tu kita akan test dia punya impact jatuh-jatuh Lepas tu kita akan test dia punya waterproof lah. So betul ke dia tahan waterproof dalam-dalam air masuk dalam air pun dia menyala lagi. Okay, jom kita pergi kepada test yang seterusnya. see you again. ok so sekarang kita nak test olight lah ni saya dah balut sikit dengan black tape dengan tali ni so supaya nanti saya campak dia dalam kolam tu nanti uh, boleh lah dapat balik kalau tak dapat balik inilah kali terakhir ya anda melihat <laughs> olight yang ni ok kita nak pergi kepada extreme sikit tapi saya tak sure lah berapa dalam air di dalam ni tapi saya rasa mesti lebih daripada 1.5 meter lah ok saya on so ini adalah uh, ah, 300 lumen So sekarang saya akan campakkan dia ke dalam air lah Okay jom So saya tak sure lah dia berapa dalam lah dalam tu So agak-agak macam tu lah Okay saya start Kita buat around dalam Okay kita buat around dalam uh, 5 ke 10 minit lah rasanya macam tu lah kot ok kita jumpa lagi selepas ni ok so dah 12 minit lebih ya. sekarang kita tarik dia naik so kita lihat sama ada dia masih menyala lagi ke tidak ataupun boleh ke kita tarik dia balik ya? Kalau tidak kita cakap bye-bye lah dengan Olay Odin ni ya, Jom kita tarik. Jom kita tarik ya. Macam nak pancing ikan pula. Ha, nasib. Saya rasa dia datang. Ha, kita tengok sama ada dia masih menyala lagi ke tidak. penyalaan dia nah masih lagi menyala eh. alright top on power half full ok alright eh. masih lagi menyala eh. ataupun uh, saya try lap bahagian sini ok jom kita buka kita lihat lah bahagian dalam ni ada tak air sebab dia ada oversail kan alright memang kering lah kering sekering-keringnya so saya tak pasti berapa dalam air tu tetapi yang pastinya dia lebih daripada 1.5 meter lah tu ok masih lagi hidup lah Okay, so kita dah berada di kawasan gelap untuk testing O-light kita dengan uh, lampu suluh yang agak terang tetapi brand biasa-biasa So sekarang saya akan uh, nyalakan dulu lampu suluh yang agak terang tapi brand biasa Ini adalah lampu biasa Lampu terang yang consider dah terang ni Tetapi yang brand biasa-biasa punya mata saya nampak dia agak terang lah tapi saya tak sure kamera ni dia nampak terang mana kalau bahagian depan ni dalam 10 ke 15 meter kalau yang belakang tu around dalam 50 meter lah at least pokok-pokok di barisan belakang tapi nampaknya tak adalah terang sangat kan ok so sekarang saya try dengan Odin Odin yang first ni uh, yang sekarang dia normal saja iaitu dia dah belum boost lagi Okay, ini yang boost ha nampak pokok bagian atas pokok bagian belakang pokok-pokok belakang pun memang cukup terang lah. ha, nampak perbezaan kalau yang ini uh, lampu yang biasa Maningan lampu biasa. Ha. Ini yang Odin. Odin Boost 2000 lumen. Okey, so sekarang kita bandingkan sekali lagi di tempat yang berlainan. Kalau anda lihat ini ada jalan. Tapi uh, lampu solo ni dah consider terang ah. Tetapi bukan Odin. Nanti kita nak bandingkan dengan Odin pula. Okey, ini apa yang saya nampak sekarang nampak ada pokok kelapa kat sini ha, sampai di sini saja okay, sekarang saya nak banding dengan Odin eh. ok ini adalah Odin Olight okay, Odin yang ini sekarang dia belum lagi boost artinya dia belum lagi power up so ini apa yang anda nampak dan sekarang kita nak bagi dia up sepertinya boost kepada 2000 lumen Oh, nampak ha, inilah Odin 2000 lumen nampak tak jauh dia boleh tembak ha, jalan sampai ke ujung nampak Okey, so kita dah kembali ke sini dan selepas anda melihat performance ah Odin yang ni memang dia bagus lah kan. So uh, semua testing-testing yang saya buat dia dah berjaya dengan consider cemerlangnya lah. So kalau yang ah, impact-impact uh, tu adalah dia dah calah. <laughs> Tetapi dia masih lagi hidup lah. Uh, nampak dia masih lagi hidup lah, menyala lagi ya. Uh. Okay um, Sebagai review saya rasa Semua Olight Odin ni consider uh, Bagus Dan uh, dengan size dia yang agak kecil macam ni Dia mendapat 2000 lumen memang dah consider Amang yang kuat lah So, terima kasih kepada Olight sekali lagi untuk memberikan peluang kepada saya untuk mereview uh, produk mereka yang awesome yang inilah. Okay, uh, cuma ada consider uh, dua lah, dua perkara yang agak kurang sikit di mana uh, iaitu bateri dia hanya boleh dapatkan daripada Olight, tak boleh dapatkan di luar kalau anda nak dapatkan bateri extra anda kena beli uh, bateri asing itu dan dia juga tidak boleh charge ya, tiada external charger so anda kena charge uh, dengan menggunakan magnetic cap dia juga so artinya anda kena masukkan bateri yang di sini, charge dah penuh keluarkan, masukkan yang kedua, charge uh, baru boleh dia tak ada external charger dan yang last memang dia punya harga lah itu yang masalah dia sebab benda ni bukan murah ya tapi apa pun uh, sekarang Olight tengah buat sales so sales dia untuk Christmas lah Christmas kali ini bermula pada 14 hari bulan ke 17 hari bulan so description ada di bawah so anda tekanlah link affiliate kami untuk ke website official mereka dan tengoklah apa produk yang tengah buat promotion sekarang ataupun anda boleh belik-belikkan uh, list-list di bawah tu saya ada senaraikan sikit so di situ anda bolehlah berjimat uh, sedikit Anda mendapat sedikit free gift ataupun um, promotion price lah So memang uh, salah satu deal yang dibuat oleh Olight dalam 2-3 kali sepanjang tahun lah Kalau kali ini dah terlepas, ada lagi Tetapi janganlah lepaskan peluang yang bagus macam ni Sebab uh, anda boleh dapatkan model yang bagus macam ni kan Okay, so... Saya rasa uh, video sampai di sini saja. Um, kita berjumpa kembali pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania dan sekali lagi terima kasih kepada All Like dan juga terima kasih kepada anda kerana sudi melihat video yang panjang ini. Alright, saya Sean daripada Plastermania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.